داستان کوتاه جالب و واقعی از لنگ کفش روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگ کفشش در آمد و روی خط آهن افتاد او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شده و آن را بردارد در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگ کفش قبلی افتاد یکی از همسفرانش علت امر را پرسید گاندی خندید و در جواب گفت مرد بینوایی که لنگ کفش قبلی را پیدا کند حالا میتواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده نماید